कमाल के नेट मेरा डिसकनेक्ट हो रहा था बार बार congrats on ten K thank you Pinky yes network problem था नेट बिल्कुल बंद हो गया था तो इस वजह से वीडियो सेफ भी नहीं हुई पाई नूर खान से द वीडियो ओके नेचुरल की प्रॉब्लम हमारे हार्ट की प्रॉब्लम बन गई है Have you ever thought of giving real session? Real session, yeah, maybe soon. to see your beautiful toenail close up. Okay, just wait. और बताओ मुसलमानों रोज़े रख रहे हो कि सारा दिन इंस्टाग्राम पे लगे रहते हो Your feet are so beautiful, goddess. Thank you. माशाल्लाह बहुत प्यारे पैर हैं आई होप आपकी शक्ल भी वैसी होगी थैंक यू जैन कभी अपने से बड़े को डोमिनेट बड़े मतलब एज में बड़े को यस ऑनलाइन स्लेव्स इन हालात में कैसे रखें आई विश मैं डैडी होता आपकी वजह से ख़राब हो रहे हैं यार कैसी बातें कर रहे हो what's your favourite song ma'am ऐसा कोई ख़ास नहीं है बस मूड पे डिपेंड करता है जी मैम एज में बड़ी यस मैंने काफ़ी बड़े बड़े लोगों को भी डोमिनेट किया हुआ है हम hi how you doing Dimple I am fine goddess आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है thank you hello please can I get अमलिश listing birthday wish it's my birthday today happy birthday India के बारे में कुछ मैम इंडिया <clears throat> के बारे में वैसे कुछ ख़ास नहीं बस मुझे यही है कि इंडिया के जो लड़के होते हैं जहाँ तक मैंने देखा है जो मेल होते हैं इंडियंस वो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं फीमेल्स को मेरा तो जिनसे भी मेरी बात हुई है कभी या मुझे इंडियंस का बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है I love your cute laugh. मेरे पास कोई और क्वेश्चन नहीं है मालकिन can I eat from your feet what do you want for reaching ten K nothing मालकिन I respect you so much Yes, I know. Punjab और हरियाणा क्या Haryana please come to Dubai don't ask stupid questions. Did you ever notice uh, someone in public looking desperately at your feet? या अक्सर होता रहता है मालकिन I am also from Islamabad G six can please make me your मुलाजमा मैंने तुम्हें तुमसे एक दफ़ा बात की थी तुमने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया था मुझे और जो एक दफ़ा ऐसे मेरे साथ कर ले फिर मैं तो उसको कभी रिस्पॉन्ड नहीं करती आपका फेवरेट नेल पेंट कलर यही मुझे ये वाला शॉकिंग पिंक ये पसंद है और रेड पसंद है ब्लैक पसंद है Look, Teddy is looking at my feet. Oh, Teddy. Oh, Teddy. Do you like girls? I know you are not good. Socks भी दिखा दो मैम अपने some other time priceless hello Malkin what about me um, बाद में बताऊँगी तुम्हें ट्वीट वाइज थैंक्स मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ वो टेडी में और आप मुझे ऐसी टीस कर रही अच्छा कर लो वही तो मैं इमेजिन देख लो भाई सोल्स ऐसे मैं बैठी हुई चेयर के ऊपर हूँ ना इधर मुझे मुश्किल हो रहा है सोल्स दिखाने में honestly uh, you are honestly are the best अच्छा जी thank you ये देख लो भाई सॉक्स से मैंने अभी पहनी हुई थी जो मैंने उतार दी है देख लो Reply in DM hi ma'am hi I love you feed thanks बता दो अब क्या पूछे तुमने कौन सा सॉन्ग गुनगुना रही हो पता नहीं कौन सा मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है how old are you I am twenty one what the time is there in your country i think it's 12:30 or 12 uh, 12:45 क्योंकि ट्यून मेरे मुंह पे भी चढ़ी है ये वो है कसम है तुम्हें तो मगर मुझसे रूठी टेडी को मार पड़ रही है हाँ टेडी को मार पड़ रही है टेडी मेरे फीट्स की तरफ देखी जा रहा है टेडी टेडी मालकिन आपके पास पटरा है गौरव साहब प्लीज़ एक कुत्तों का ग्रुप <laughs> बना दो ना उन सब के लिए जो जो आपका कुत्ता बनना चाहते हैं सबको ग्रुप पे डोमिनेट कर देना हो <laughs> यार किधर से आते हो तुम लोग कहाँ से आते हैं ये आइडियाज़ तुम लोगों को are you I am five point seven <laughs> मेरे चढ़ गया अब ये सॉन्ग नमाज पढ़ लो ना शायद नमाज पढ़ लो या अब तो फजर क्या टाइम हो जाएगा फिर नहीं फिर नहीं चढ़ेगा please play with teddy face Oh, Daddy. ये मुझे किसी ये टेडी जो है ना ये मुझे किसी ने ना साउथ अफ्रीका से गिफ्ट भेजा था yes he got the soul view soul souls यार मैं चेयर पे बैठी हूँ यहाँ से मुझे सोल्स दिखाने में बहुत मुश्किल हो रही है मैं नीचे गिर जाऊँगी टेडी <laughs> भी चाह रही हूँ आप आई थिंक एक बजने वाला है I have to go now feet size eight है eight eight eight no anklets नहीं नेक्स्ट टाइम uh, किस बात का जवाब नहीं दिया okay I have to go now अब मैं लाइव बाद में आऊँगी किसी दिन good night take care save the video please okay okay okay good please बच जाओ फिर आ जाऊँगी live Bye bye ma'am please don't go यार Take care everyone. Bye bye. Good night.